ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ وحشتونا والله العظيم والحلقه النهارده حلقه مهمه جدا جدا يا ريت تكمل الحلقه لحد الاخر يلا نبدا انا محمد صابر وده الهندستيشن يا الحكاية بدأت في كولومبيا سنة 1999 لما اتنين طلاب 15 و 16 سنة إيريك وديلان فتحوا النار على زميلهم في المدرسة وقتلوا 19 واحد واتصاب أكتر من 30 حادثة كانت كبيرة جدا وده عجل قوات الشرطة إن هي تتدخل وفعلا حصل اشتباكات ما بين الطرفين واتقتل ديلان وإيريك الناس بدأت تتسائل ازاي طالبين 15 و16 سنة يعملوا جريمة بالحجم ده بدأوا يدوروا ورا الطالبين دول أو المتهمين دول واكتشفوا إن هم كانوا من الناس اللي بتروح او بتتردد كتير على صالات ال video game او ال PlayStation الوقت ده طلع المسؤول عن القضيه وقال ان هم كانوا بيلعبوا تصريح غريب جدا خلى الاعلام و والرأي العام يتكلم هل ممكن لعبة فعلا تكون سبب في قتل 19 بني آدم؟ عشان نبسطها لكم ال video game بيتقسم لجزئين الجزء الأولاني هو ال FPS الفيرست بيرسون شوتر وده بيكون اللاعب والجزء الثاني بيكون ال PT ال person target وده اللي انت بتقتله عشان تاخد score و point ات اعلى وطبعا كل ما تقتل اكتر كل ما تاخد score اعلى وهنا بيتعلم ال FPS انه ينشن كويس على ال PT عشان يجيب score اكبر فينشن على اماكن مميته زي الراس والقلب واحيانا بتبقى حاجه شبه الرمايه على اهداف متحركه واهداف سبب وهنا بتنمو شهوه الانتصار عند اللاعب اللي بيلعب ال video game او ال shooting game دي وتلاقيه بيلعب مره واثنين وثلاثه عشان يكسر رقمه الاولاني ويحقق score اعلى ومع التقدم الرهيب في التكنولوجيا ومحاكاة الواقع بدأت الألعاب دي تاخد شكل تاني بقت شبه الحقيقة وده بالظبط اللي بتستخدمه بعض الدول في تدريب العساكر بتاعتها في التدريبات العسكرية بإن هما بيدخلوهم في أوضة شبه السيموليتور شوية وبيقيسوا فيها سرعة رد الفعل للعساكر بيدربوهم على الرماية سواء على أهداف برضه ثابتة أو متحركة ويشوفوا هل هيبقى عنده كفاءه في في الحرب ولا لا وده معناه ان فعلا الادوات دي بتستخدم في تدريب العساكر على القتال في الحرب ده اكيد خلى ناس كتير تدور ورا الموضوع هل في هناك علاقه فعلا بالعنف والاتجاه للجريمه بالالعاب دي ولا لا طيب نرجع لكلامنا تاني وبحث بحث عملته الوكاله الامريكيه للصحه والخدمه الاجتماعيه انهم جابوا 50 طفل وقسموهم لمجموعتين 25 و25 ال 25 الاولانيين بداوا يلعبوهم العاب فيديو كتير العاب مصارعه و shooting game ويفرجوا يفرجوهم على المصارعة يفرجوهم على رياضات عنيفة زي الكاراتيه الجودو بينما المجموعة التانية كانوا بيفرجوهم على أفلام رومانسية وبيسمعوهم أغاني وبيعلموهم إزاي يلعبوا موسيقى وبعد ال 30 يوم فضلوا يلاحظوا تصرفات ال 50 طفل دول سواء في البيت أو في المدرسة كانت نسبة 35% من ال 25 اللي كانوا بيتفرجوا على المصارعة وبيلعبوا رياضات عنيفة إن هم فعلا بقوا أعنف ضد زمايلهم في منهم اتنين اتحولوا لمجلس تأديب في المدرسة يعني حوالي النص 25 طالب بدأ بدأ سلوكهم فعلا تتغير وبدأ يظهر فيه سلوك جديد يتجه للعنف أما ال 25 طالب التانيين فما لاحظوش تغيير في السلوك قوي إلا حاجات بسيطة ممكن نعتبرها مشدات أطفال عادية وطبعا ممكن نلاحظ نواتج الأبحاث دي في الفرق بين الولاد والبنات في الاتجاه للعنف هنلاقي ان البنات اقل عرضه للالعاب ال shooting game والعاب الرمايه والعاب العنف فهتلاقيهم اقل في الاتجاه للعنف مع الاخذ طبعا بالعمل الجيني بس مع تقدم التكنولوجيا ممكن يطلع لنا جيل جديد تكون البنات فيه بتتجه للعنف زي الاستاذه ناديه الجندي <laughs> طبعا مع احترامي الكامل للاستاذه ناديه الجندي انا بحبها اصلا جدا ويجي دلوقتي السؤال الاهم هل ممكن الالعاب دي تبقى مؤثره فعلا قوي كده هل ممكن الالعاب دي تكون سبب في العنف والتنمر المنتشر بين الاطفال دلوقتي هل ممكن فعلا الالعاب دي تكون سبب في العمليات الاجراميه والارهابيه طب لو هي تاثيرها كبير قوي كده ليه ما بتتمنعش احب اقول لك لا يا صديقي تتمنع وهنلاقي ان في دول كتير جدا بتمنع تداول الالعاب دي جوه ارضها هنلاقي لعبه زي بابجي ممنوعه من الصين والهند وهنلاقي لعبه زي فورتنايت ممنوعه من الحكومه السودانيه والصينيه وباكستان اللي الحكومه الصينيه بررت القرارات دي وقالت ان الالعاب دي بتنشر عنف وفيها صور للقتل والدم وده شيء خارج عن القانون وده خلى اداره لعبه زي فورتنايت تغير استراتيجيتها وتغير شكل اللعبه بان لما الشخص كان بيموت بدل ما ينزل دم احمر كان بيغيروا اللون ويخلوه الدم الاخضر واحيانا ازرق ودول تانية زي المانيا اللي تعتبر اكبر دولة بتمنع العاب الشوتنج جيم والعاب العنف ب 60 لعبة ممنوعة داخل الحدود الالمانية ويجي بعديهم الامارات والسعودية طيب يا جماعه حادثه كولومبيا ما كانتش هي الوحيده مش بس كده طالب في 2014 في امريكا بيهزر مع زميله وبيلعب معاه زي مصارعه كده في الفصل وفعلا بيعمل معاه حركه مصارعه ولكن للاسف زميله بيفرق الحياه تخيل ان لما جم بيحققوا مع الطالب ده وبيقولوا انت قتلت زميلك بدا انهار وقال ان هو ما كانش قصده انه يموته انه كان بيجرب معاه حركه مصارعه لسه شايفها في التلفزيون الموضوع فعلا مرعب ولازم ناخد بالنا ان كل حاجه حوالينا بتاثر علينا سواء بالسلب او الايجاب على سلوكنا في الحياه يا عم ابعد يا عم يا عم ابعد وده عم كوكو اللي قرفنا ومطلع يعني حرام عليك حرام عليك بتبوظ كل الفيديوهات ارميه ده يا جدعان ولا اعمل ايه لو ارميه هاشتاج ارمي القطه في حوار سي ان ان مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال ان الناس عليها انها تراجع اللي بتشوفه وان العاب ال video game والافلام بقت اكتر عنفا وده بيأثر على الاجيال الحاليه والاجيال اللي جايه وقال ان المنتجين ومنفذين الالعاب دي لازم يراعوا الموضوع ده بس العنف اصبح ماده خام للربح والبيع وده ظهر في انتشار لعبه زي لعبه بابجي بالسرعه الرهيبه دي وارباح الافلام زي افلام الاكشن لان البني ادم بطبعه بيحب الاثاره والحاجات دي مادة خام للإثارة والتشويق ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل علامة الجرس وتشاركنا رأيك في الحلقة تحت في ال comments هنرد عليك